saudara dengan rasang kakalah membawa pembebasan bagi semua orang tidakkah kau tahu inilah tahun yobel angkat tanganmu bebaskan tawanan saudara dengar rasa kakala membawa pembebasan bagi semua orang tidakkah kau tahu inilah tahun yobel angkat tanganmu bebaskan tawanan ini tahun pembebasan Ini tahun pembebasan Semua tawanan dilepaskan oh, oh. Yang lumpuh dan yang buta Lompat dan bersoraklah Bang ini tahun pembebasan Saudara dengan sangka kala membawa pemberasan bagi semua orang tidakkah kau tahu inilah tahun yobel angkat tanganmu bebaskan tawanan ini tahun pembebasan Hei, ini tahun pembebasan Semua tawanan dilepaskan oh, oh, Yang lumpuh dan yang buta Hei, lompat dan bersoraklah Sebab ini tahun pembebasan oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Ini tahun pembebasan Ini tahun pembebasan Semua tawanan dilepaskan Oh, oh, yang lumpuh dan yang buta Hei, lompat dan terserahlah Sebab ini tahun pembebasan ini tahun pembebasan Ini tahun pembebasan Semua tawanan dilepaskan Yang lumpuh dan yang buta Lompat dan bersoraklah Sebab ini tahun pembebasan Sebab ini tahun pembebasan telah pembelasan, Bab ini tahun pembelasan, Bab ini tahun pembebasan Bab ini tahun I kemuliaan ya dan hormat ku angkat suara pujian ku agungkan namamu ku kemuliaan ya dan hormat ku angkat suara pujian ku agungkan namamu maaf kau besar perbuatan wajib tiada seperti engkau tiada seperti engkau maaf kau besar perbuatan wajib tiada seperti engkau tiada seperti engkau kau Kuri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Wagungkan namamu maka besar Perbuatan wajib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau maka besar Perbuatan wajib Tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatan wajib tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatan wajib tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatanmu ajaib tiada seperti engkau tiada seperti engkau sebab kau besar perbuatan ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar perbuatan ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau tiada seperti engkau Sebab kau besar perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti Yesus Tiada seperti Yesus Gusti Yesus tiada seperti Yesus Tuhan Yesus memberkati. berlimpah-limpah, limpah-limpah, limpah-limpah, limpah-limpah, limpah-limpah, rimpah. Shalom.